yigirmanchi mart yarim kechasi uyingni yonida kutishingni kutayapman derazangdan bir bora qaramasang uxlamayman ovora bo'lmay ketmayman yigirmanchi mart ko'rishim shart ko'rmasa jinni bo'ladi bu tilbayu motam kechasi uxlamaysan bilaman kutgansan tonggacha kutgansan yigirma yoshda qora qoshda singlim bilan u kursdoshda hali yoshda sevgilim hali yoshda yigirma yoshda qora qoshda singlim bilan u yoshda hali yoshda atirgulim hali yoshda oh. yoshingda ham o'n to'qqiz yoshingda ham ortingdan hech qolmadim yigirma yoshingda ham men bir so'zli yigitman sevging bilan tirikman rad etmayin kechalari ishimni yeyman yigirma yoshda qora qoshda singlim bilan o'n kursdoshda hali yoshda sevgilim hali yoshda yigirma yoshda qora qoshda singlim bilan o'tib yoshda hali yoshda atir gulim hali yoshda oh, endi ko'zlaringni yoshlama bor qo'llaringdan ushlamayman bo'ldi yalinmayman zokirni gaplari rost ming talab xatlar yoz yalinmayman yo'q kechirmayman yigirma yoshda qora qoshda singlim bilan kursdoshda hali yoshda sevgilim hali yoshda yigirma yoshda qora qoshda singlim bilan u yoshda hali yoshda atirgulim hali yoshda oh, oh. oh.